ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለየት ያለና ልዩ ጣዕም ያለው ለቁርስ ተመራጭ የሆነ ምርጥ እንቁላል በቲማቲም አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችን ቆዩ። እንቁላል በቲማቲሙን ለመስራት የተጠቀምኩት አራት እንቁላል አንድ የሻይ ማንኪያ ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ አንድ የባሮ ሽንኩርት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይት፣ ሁለት ቃሪያ፣ ሁለት ቲማቲም፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ሸርከት ያለው ወይም ክራሽድ የሆነው በርበሬ ናቸው። የባሮ ሽንኩርቱንና ቃሪያዎቹን ድቅቅ አድርጌ ከትፌ ያዘጋጃቸዋለሁ። ቲማቲሞቹን ክብ አድርጌና ትንሽ ወፈር ወፈር አድርጌ ቆራርጬ አዘጋጃቸዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀዋቸው የባሮ ሽንኩርትና ቃሪያው ላይ ሽንኩርቱን አስገባለሁ። አራቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ አስገባና ከአትክልቶቹ ጋር አቀላቅላቸዋለሁ። የተጠቀምኳቸው እንቁላሎች ትንንሾች ናቸው። እንቁላሎቻችሁ ከፍ ከፍ ያሉ ከሆኑ ወይም ትልልቅ ከሆኑ ሶስት እንቁላል በቂ ነው። በቂ ነው ምለውን ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እና በርበሬ አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ። እንቁላሉ በደንብ እንዲያቃጠል ከፈለጋችሁ በርበሬውን በዛ አድርጋችሁ አስገቡት። መጥበሻውን እሳቱን ከፍ አድርጌ ጥጄዋለሁ። መጥበሻው ከስር እንዳይዝብኝ ስፕሬ ዘይት ነፍቼበታለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ያህል ዘይት አደርጋለሁ። ዘይት የምናደርገው እዚህ ጋር ለቲማቲሙ መጥበሻ ነው። እሳቱን በጣም ከፍ አድርጌዋለሁ። ቲማቲሞቹን ክብ አድርጌ ያስቀምጥና እጠብሳቸዋለሁ። ቲማቲሞቹ ላይ ከላይ ለጣም ጨውና ቁንዶ በርበሬ ነሰንስበታለሁ። እንቁላሉ ላይ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ስላስገባን እንዳይበዛብን ተጠንቅቀን ለቲማቲሙ ጣዕም ብቻ ትንሽ ትንሽ እንነሰንሳለን። እዚህ ጋር እንቁላሉን ከማድረጌ በፊት እሳቱን እስከ መጨረሻው ቅንስ አድርጌዋለሁ። መጥበሻ ረድ የጋለ ስለሆነ እንቁላል ደግሞ ሲጠበስ ብዙ እሳት ስለማይፈልግ እስከ መጨረሻው ቅንስ አድርገን እንቁላሉን ከላይ ቲማቲሙ ላይ እና ክድን አድርገን እናበስለዋለን። እንቁላሉ ብስል ብሏል። ከስር ቲማቲሙ ከመጥበሻው ጋር አለመያያዙን check አድርጌዋለሁ። አልያዘም። ሳህን ከላይ አድርግና በሳህኑ ገልብጭ አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆና ልዩ ጣዕም ያለው የቁርስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆና ምርጥ ነው፣ ልዩ ነው። ጣዕሙ ራሱ ለየት ያለ ጣዕም ነው ያለው። ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንትና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።